hello and welcome friend Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं ये समझ लीजिए देखिए अगर आप टैली प्राइम यूज करते हैं तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना आपकी कंपनी बनी हुई है आप सिंपली बना सकते हैं कैसे बनाएंगे क्रिएट पे चले जाइए और यहां पर आपको मिल जाता है स्टॉक ग्रुप स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम तो अभी स्टॉक आइटम बनाना है हमको ठीक है तो स्टॉक आइटम में हम क्या बनाएंगे मार्कर बनाते हैं तो ये लिखता हूं मैं मार्कर ये लिख दिया मैंने मार्कर ठीक है एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया इसे प्राइमरी के ग्रुप पे डाल देंगे और यहां पर कर देता हूं आइटम अगर आपने यूनिट नहीं बनाया तो क्रिएट पे जाके यूनिट बना लीजिए एंटरप्रेस करता हूं एंटरप्रेस करता हूं एंटरप्रेस करता हूं और एंटरप्रेस करके इसे एक्सेप्ट कराता हूं तो एक स्टॉक आइटम हमने मार्कर क्रिएट करा लिया अब हमको पता करना है कि एंट्री ये ये बना है कि नहीं बना है तो कैसे पता करेंगे तो इसके लिए आप अल्टर पे चले जाइए और स्टॉक आइटम को अल्टर कर लीजिए यहां से जाकर के आप स्टॉक आइटम पे चले जाइए अब इसमें बहुत सारे स्टॉक आइटम बने हुए हैं हमने बनाया मार्कर मार्कर एम से होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मार्कर आपको दिखाई पड़ रहा है माउस है और ये मार्कर है ठीक है यानी स्टॉक आइटम तो बन चुका है अब इसकी एंट्री कैसे पास होगी तो देखिए इसकी एंट्री पास होगी पहले परचेस वाउचर में तो चलते हैं परचेस वाउचर में तो देखिए अभी हम वाउचर मोड में है तो वाउचर मोड को चेंज करने के लिए मोड को हमें चेंज करना है तो कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है तो आइटम इनवॉइस में आ जाइए सबसे आसान तरीका यही होता है तो यहाँ पे आइटम इनवॉइस में आ गए अब यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दीजिए एंटर प्रेस कीजिए यहां पर वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग तो यहां पे कर देता हूं एक बारह 2020 ठीक है यानी एक दिसंबर 2020 को ये परचेजिंग हो रही है अभी भी यहाँ पे आया नहीं है तो एक बारह 2020 कर देता हूँ हालांकि वैसे ही छोड़ देंगे तो भी आ जाएगा क्योंकि पहले ही डेट मैं चेंज कर चुका हूँ ठीक है अब यहाँ पर किसी भी क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा सकते हैं लेकिन आपको मन कर रहा है कि अब कैश में परचेजिंग होगी तो कैश कर दीजिए यहाँ पे कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी कैश का लेजर नहीं बनता है ये बात याद रखिएगा यहाँ पर आ गए एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया और इसे एक्सेप्ट कराए यहाँ पर आएंगे अगर आप रेगुलर जीएसटी फाइल करते हैं रेगुलर डीलर हैं तो यहाँ पे रेगुलर करके और अपना जीएसटी आई नंबर जो आपका है वो जीएसटी आई नंबर यहाँ पर आप दे सकते हैं लाइक जैसे मैंने दिया है ठीक है यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर लगा दीजिए और अब वो स्टॉक आइटम की बात करते हैं जो हमने बनाया था लाइक मार्कर है तो ये मार्कर यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा अब यहाँ पर आप इसे परचेज कर ले परचेज करना अति आवश्यक है तो मान लीजिए 120 मार्कर आप परचेस कर रहे हैं और एक की कीमत आपको खरीद रेट बारह रुपए पड़ रही है तो यहाँ 120 मार्कर का दाम आ जाएगा कंट्रोल ए प्रेस करके आप चाहे तो इसे एक्सेप्ट करा सकते हैं देखना हो तो दो बार डी प्रेस करके यहां आ जाइए और अब यहां पर आप देख सकते हैं हमने कैश में परचेजिंग किया है तो यहां पर आपको दिखाई पड़ जाएगा ये और अल्ट के साथ पी प्रेस करके और एंटर प्रेस करके और फिर एंटर प्रेस करके यहां से प्रीव्यू देख सकते हैं आप तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये प्रीव्यू आ जाएगा ये पूरी डिटेल इस पे शो हो जाएगी चौदह सौ चालीस रुपए यहाँ पे कुल मिला के लगा हुआ है यहाँ पे 21 परसेंट जीएसटी जरूर रखा गया है लेकिन इस पे जीएसटी हमने अप्लाई नहीं किया है दैट्स वाई ये अप्लाई नहीं हुआ है अगर आप जीएसटी लगाना चाहें तो यहां से बाहर आ जाइए और यहाँ नीचे मैंने अप्लाई कर रखा है जीएसटी जीएसटी को इनेबल कर रखा है तो यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे जीएसटी भी लगा सकते हैं सेम स्टेट का मामला होगा तो जीएसटी और जीएसटी आप लगा सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो ये देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी पे मैंने लगा दिया है कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए ताकि ये एक्सेप्ट हो जाए अब इसका प्रिंट आउट आप देख लीजिए ये कुछ इस तरह से प्रिंट आउट आएगा आई बटन प्रेस करके मैं आपको दिखा भी देता हूं यहाँ पे देखिए इसे जूम कर दिया मैंने अब यहाँ पे देख सकते हैं साढ़े दस साढ़े दस परसेंट के हिसाब से एक सौ पचास रुपए और एक सौ पचास यानी तीन सौ रुपए टैक्स आपका लग रहा है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी अब जब भी आपको स्टॉक आइटम बनाना है तो वहीं से आप बना सकते हैं आप डायरेक्टली भी स्टॉक आइटम बना सकते हैं डायरेक्टली कैसे बनाएंगे लाइक like आपको लगता है कि मार्कर के बाद एक हमें यहाँ पे पेंसिल कलर चाहिए तो यहां पर एक स्टॉक आइटम एग्जाम्पल के लिए पेंसिल कलर बना देता हूं pencil colour C O L O U R तो ये लिख दिया पेंसिल कलर एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया यहां पर आएंगे एंटरप्रेस करेंगे और यहां पर आने के बाद पेंसिल कलर में क्या करेंगे पैक्स कर सकते हैं हम ठीक है चाहे बना सकते हैं यूनिट तो यहां पर आ, मैं यूनिट बना लेता हूं तो यहां पे कर देता हूं पैकेट ठीक है तो ये लिखता हूं मैं पी के टी यानी पैकेट ठीक है और यहां फॉर्मल नेम दे देता हूं पैकेट ठीक है ये दे दिया एंटर प्रेस किया और यहां पर पैकेट और पैक्स कुछ भी दे सकते हैं तो ये पैक्स दे दिया हमने और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लिया इसको कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये देखिए पेंसिल कलर यहां पे आ गया है डायरेक्टली इस तरह से स्टॉक आइटम बना सकते हैं और इनडायरेक्टली अगर चाहें तो आप गेटवे ऑफ टैली पर जाकर के बना सकते हैं अब मान लीजिए कि 12 पेंसिल कलर के डब्बे आपने खरीदे एक की कीमत आपको पड़ी बारह रुपए तो इसके हिसाब से टोटल यहां पे आ गया आप देख सकते हैं ठीक है इसी तरह से कोई और स्टॉक आइटम बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं कंट्रोल ए प्रेस कीजिए एक्सेप्ट कराइए इसे आप देख सकते हैं यहां पर अब इसका प्रिंट तो दो बार डी प्रेस कीजिए प्रिंट भी देख लीजिए यहां पर कैश कर देता हूं यहां पर अल्ट के साथ पी प्रेस करता हूं यहां पर एंटर प्रेस करता हूं एक बार और एंटर फिर आई बटन प्रेस कर दीजिए आपके सामने प्रिंट भी आ जाएगा आप देख सकते हैं ये प्रिंट ठीक है इस पे भी साढ़े दस साढ़े दस के हिसाब से टैक्स लगा हुआ है आप चाहे तो अलग से भी टैक्स दे सकते हैं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी अलग से टैक्स देना है एक और स्टॉक आइटम मैं क्रिएट करके आपको दिखा देता हूं और भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी लाइक यहां पे मैं सिंपली स्केच कलर करता हूं S K E T C H sketch colour ये मैंने लिख दिया और यहां पे एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया यहां पे एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर पीस पैकेट कर देंगे इसको ठीक है और यहां पर अलग से इस पर टैक्स लगा रहा हूं तो वाई प्रेस कर दिया अब इस पर टैक्स क्या लगाएंगे ऑन वैल्यू रखेंगे और यहां पर तीनों में से आपको टैक्सेबल चूज करना है और यहां पे टैक्स मैं रखने वाला हूं केवल 10% तो ये 10% कर दिया तो 5 5 परसेंट के हिसाब से ये डिवाइड हो गया और यहाँ पे ये टैक्स लगा दिया हमने तो मान लीजिए कि 10 स्केच कलर के पैकेट आपने लिए हैं और एक स्केच कलर आपको 20 का पड़ रहा है तो उसके हिसाब से दो सौ रुपए का स्केच कलर हो गया और आप कंट्रोल ए प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कराया लेकिन जब आप प्रिंट देखेंगे अच्छा प्रिंट नहीं देखना है आपको आपको यहीं पे पता करना है कि इसमें किस पे कितना टैक्स लगा हुआ है तो कैसे पता करेंगे तो इसके लिए आपको मोर डिटेल पे जाना है मोर डिटेल के लिए आपको कंट्रोल आई प्रेस करना है ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं ये कंट्रोल आई आप प्रेस कीजिए तो यहाँ पे आप मोर डिटेल पे आ जाएंगे जैसा कि मैं आ चुका हूं अब यहाँ पर नीचे आ जाइए आप नीचे जैसे ही आएंगे तो जीएसटी टैक्स एनालिसिस दिखेगा आपको एंटर प्रेस कर दीजिए यहाँ पर देख सकते हैं ये डिटेल आ रही है अल्ट के साथ एफ प्रेस करना है और जैसे ही अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आपको ये डिटेल भी शो होगी कि किस आइटम पर कितना कितना परसेंट टैक्स लगा हुआ है आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी कि इसे कैसे